Satu, dua tiga ya. Hai teman-teman, nama saya Tata. Hari ini saya bermain di mana itu di lapangan. Kenapa lagi? Boleh cepat under all me, yeah. Come on, come on. bosan. Mai bosan juga. Tuh. mana? Ambil bat itu bu duduk. Lala. Adik. Oh, tak ada bosan sudah.

đi em dulu terusan rendah ikut pasar bangsaan ni ikut baru ini eh, ibuku nggak bisa wow. pulang lagi ke rumah. Wow. Tapi kok heran ya, kenapa? kakinya. Ini. Ini bawah tangannya. Sini bawah tangannya. Ah. Ayam ah. patang patang. Ah!